Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Zito Zuberi ameitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka sawa mchakato wa katiba mpya itakayojali mustakabali wa watu pamoja na jamii kwa ujumla. ACT Wazalendo, Zanzibar mpya, mamlaka kamili. Kwanza na mimi niungane na viongozi wenzangu waliotangulia hapa kuzungumza, kuwashukuru sana wananchi wa mikoa yote ya Pemba kwa kuungana nasi leo. Tunajua na tumeona wenyewe jua kali, lakini mmevumilia kuwasikiliza viongozi wenu na mpaka sasa mimi ni mzungumzaji wa mwisho. Tunawashukuru sana sana sana. Hatuna cha kuwalipa isipokuwa ni kuendelea kuwasemea, kuendelea kuwatetea, kuendelea kusimamia haki zenu mpaka tupate Zanzibar mpya, Zanzibar moja na mamlaka kamili. Katika mkutano huu kuna baadhi ya viongozi ambao tupo nao lakini hawakupata nafasi ya kutambulishwa, na naelewa mambo ni mengi, lakini ningeomba kuchukua nafasi hii kwa pamoja kumwomba mwanasheria mkuu wa chama, waziri wetu wa biashara, ndugu Omar asimame alipo, apunge mkono. Ningeomba kumsimamisha mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya chama chetu dada yetu Mhonga Saidi Ibrahim Ruhwanya asimame alipo, apunge mkono. Na ningeomba kumsimamisha katibu wetu wa fedha ndugu Recho Kimambo ambaye pia ni katibu wa bodi ya wadhamini ya chama asimame alipo, anyooshe mkono. Na mwisho kabisa ni muombe ndugu Edi Kalipso, mjumbe wa bodi ya wadhamini ya chama, naye pia asimame anyooshe mkono. Tunao wawakilishi wetu na wabunge katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wawakilishi kwenye Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Kama mnafahamu, mmoja tumemsitiri jana, Mwenyezi Mungu amepitisha hukumu yake na tumefanya dua hapa, lakini ningeomba wawakilishi wetu walioko hapa, nimemwona Profesa Omar na wenzake wasimame walipo wapungie mkono, na niombe wa wabunge walioko hapa nao pia wasimame walipo wawapungie mkono. Naamini kwamba wajumbe wa kamati kuu tayari wametambulishwa. Nimeona baadhi ya wajumbe wa kamati kuu hapa. Ndugu zangu wananchi wa Pemba wa kutoka mikoa yote ya kichama hapa Pemba tumekutana leo katika viwanja vya Tibirinzi kama mkutano wetu wa pili wa utambulisho wa ahadi yetu kwa Wazanzibari. Mkutano wa kwanza tuliuanza pale Nungwi wiki iliyopita tarehe ishirini na sita na leo tarehe nne mwezi Machi tuko hapa kwenu na tunawashukuru kama nilivyosema hapo awali kwa mapokezi makubwa sana. Naomba nichukue nafasi hii kuwakumbusha maneno ambayo kiongozi wetu mzee wetu Maalim Seif Sharif Hamad aliyasema katika viwanja hivi vya Tibirinzi mwe, mwezi Desemba mwaka 1987 aliyasema maneno haya nchi ikiwa na mfumo wa chama kimoja na dunia wala ilikuwa vuguvugu la demokrasia lililopelekea kuvunjika kwa nchi za Sovieti wala halijashika kasi. Desemba 1987. Niliyarejea maneno haya wakati tuna msitiri wakati wa mazishi yake, lakini ni vizuri kwa kuwa leo tunaku, tumekuja Tibirinzi mara ya kwanza bila yeye niyarejee maneno haya ili yaendelee kutukaa viongozi wote wa chama hiki na viongozi wengine wowote ambao wanajali maslahi ya Wazanzibari. Maalimu alisema akiwaahidi wananchi wa Zanzibar kupitia wananchi wa Pemba, alisema nipo nanyi sasa hivi na waahidi nitakuwa nanyi nikiwa ndani ya serikali au nje ya serikali, na waahidi nitakuwa nanyi nikiwa ndani ya chama au nje ya chama. Na Mansur ametuambia hapa, Maalim aliyaishi maneno yake haya lakini jambo la msingi ni kwamba Maalim aliwaahidi Wazanzibari hapa Tibirinzi kwamba atakuwa nanyi akiwa ndani ya chama au nje ya chama wakati huo, wala hakuna vyama vingine. Kulikuwa kuna chama hiki, Chama cha Mapinduzi peke yake. Kwa ni kama aliona aliona huko mbele lazima kuwepo na mageuzi, na mageuzi kweli yakatokea, na vyama vikatokea, na vyama vikaanzishwa, na akasimama nanyi na akaenda mpaka sisi. Ametuachia wajibu huu, ni wajibu ambao lazima tuendelee kutekeleza na mimi kwa niaba ya viongozi wa ACT Wazalendo na waahidi wananchi wa Pemba na waahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutakuwa nanyi wakati wote, tuwe ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa au nje ya serikali ya umoja wa kitaifa, tupige mabomu au tusipigwe mabomu, tutekwe au tusitekwe tuumizwe au tusiumizwe, tutakuwa nanyi mpaka pale tutakapofika kuhakikisha ya kwamba haki za watu zinaheshimiwa, Zanzibar yenye mamlaka kamili inafikiwa. Nimeona niyaseme maneno haya kwa sababu tuna wajibu wa kukumbushana. Hatupo kwenye siasa kwa sababu tu tunapenda kuwa kwenye siasa. Tupo kwenye siasa kwa sababu kuna masuala tunayoyapigania kama ambavyo aliyapigania mzee wetu, na sisi ni lazima tuendeleze kuyapigania masuala haya. Tunataka haki za watu, tunataka uwajibikaji, kwa Kiingereza wanasema accountability. Tunataka demokrasia kwamba mkichagua viongozi wenu mnaowataka, hao ndio washike mamlaka ya kuwaongoza na sio wapewe mamlaka watu wengine ambao hawakuchaguliwa na nyinyi. Na hii ni wajibu ambao ni lazima tuendelee kuutekeleza kwa upande wa Zanzibar na kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana tunapigania, katibu mkuu ameeleza hapa kwamba mchakato wa katiba mpya uweze kufumuli kwanza kuanzishwa, mkwamo tuliokuwa nao uondolewe, ili tuweze kupata e, katiba mpya ambayo itajali haki za watu, itajali uongozi unaowajibika kwa watu, katiba ambayo itajenga mwafaka wa kitaifa kwa sababu mchakato wa kuandaa katiba ni mchakato wa kitaifa. Lakini vile vile, wakati tunafanya hivyo, kama alivyoeleza katibu mkuu wa chama, suala la sheria ya uchaguzi ili kuwa na tume huru ya uchaguzi kupitia sheria mpya ya uchaguzi na suala la sheria ya vyama vya siasa ni mambo ambayo yanapaswa kukamilishwa ndani ya mwaka huu wa 2023 kwa sababu kule bara mwaka 2024 tunaingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Hakuna mtu atakayekumbuka mabadiliko haya ambayo tunayapigania kule bara na huku Zanzibar elfu mbili na ishirini na tano tunaingia kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu. Hakuna mtu atakayekumbuka kufanya marekebisho hayo wakati wa uchaguzi mkuu. Ndio maana tunataka tuone kwamba mabadiliko ya sheria hizi yanafanyika ndani ya mwaka huu, na sisi chama chenu tutaendelea kupigania mabadiliko haya ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na chaguzi ambazo hazimwagi damu za watu. Sisi kama viongozi hatutaki tena kushuhudia vizuka na mayatima wakiwa paraded mbele yetu kwa sababu tu kuna watu wachache wanataka mamlaka ya kisiasa. Mamlaka ya kisiasa upewe na watu, usipewe na mitutu ya bunduki, usipewe na vifaru, usipewe na mazombi, upewe mamlaka na watu, ndio utaweza wewe kuheshimu watu hao na pia watu kukuheshimu wao. Kiongozi ambaye anapatikana kwa mitutu ya bunduki, anayepatikana kwa mazombi anayepatikana kwa kuteka watu hawezi kuwaheshimu watu na wala watu hawawezi kumheshimu. Ndio maana tunataka mabadiliko ambayo tunayahitaji. Tuna ndugu zangu, juzi tulipokuwa Nungwi tulizungumza masuala kadhaa na mengine tayari yamejibiwa hapa. Ndugu Jusa ameeleza na mwenyekiti Duni ameeleza lakini kuna baadhi ambayo tunapaswa tuyaweke kwenye muktadha uweze kueleweka. Kwanza, sisi kama chama cha siasa ambacho licha ya madhila yaliyotokea kwenye uchaguzi wa elfu mbili na ishirini tuliamua kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ili kujenga serikali inayowajibika kwa watu. Hatukuingia kwenye serikali ili kujenga serikali ambayo haiheshimu sheria za nchi. Serikali ya namna hiyo sio serikali ambayo tunaweza tukaendelea nayo. Tunataka serikali inayowajibika kwa watu na sisi kama chama ambacho tumo ndani ya serikali hiyo, ni lazima tuhakikishe uwajibikaji. Tunapoibua masuala ya watu, maslahi yetu ni watu. Bahati mbaya sana, baadhi ya viongozi kwa kuwa wao uongozi ni maslahi yao, wanadhani kila mtu mwingine uongozi unaangalia maslahi yake, sio sisi ACT Wazalendo. Sisi uongozi ni maslahi ya watu. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza akathubutu kwenda kusema kwamba hawa ACT wanaibua hili na hili na hili watangaze kwanza maslahi yao. Tunatangaza maslahi yetu ni maslahi ya Wazanzibari, na hatutaacha kusema tunapoona maslahi hayo yanakanyagwa, na wala huwezi kufanya kutoa maelezo yoyote yale ya kuhalalisha uvunjaji wa sheria, na tumeeleza kwa kina namna ambavyo sheria zinavyovu na nimewaeleza Nungwi kule kwamba nchi yenu nyinyi Wazanzibari theluthi mbili, yaani mbili ya tatu, asilimia sitini na saba ya uchumi wa nchi yenu Wazanzibari unategemea mambo mawili, unategemea biashara, unategemea utalii, theluthi mbili asilimia sitini na saba unategemea utalii na unategemea biashara. Biashara ndiyo bandari, ndiyo hayo ambayo kwa kina ndugu jusa amewafafanulia tena leo, na kuna maufafanuzi zaidi, kwa sababu tunapoongelea bandari, na ameunganisha namna ambavyo Pemba mnapata tabu kwa sababu ya kutokuwepo kwa maendeleo ya bandari, mizigo inabidi iende Unguja afu ipakuliwe ndio iletwe tena Pemba. Lakini Wapemba ambao wako Micheweni ili waweze kwenda Unguja inabidi waamke mausiku saa nane saa tisa waende mpaka mkoani, ndio waweze kupanda boti masaa sita waweze kufika Unguja. Kama huyo mtu anakaa Nungu, isiyo rafika saa ngapi huko? Kwa hiyo ni lazima tuongee namna gani ambavyo tunahitaji mabadiliko makubwa kwenye bandari, na Jussa ameelezea vizuri sana. Eneo lingine ni utalii. Utalii ni uwanja wa ndege. Unapofanya unapofanya hujuma kutokufuata sheria na, ku, na kusisitiza maslahi yako, kuweka mbele maslahi yako kwenye shughuli ya kiuchumi kama ya airport ya Zanzibar ambayo ni sehemu ya sekta mbili kubwa. Maana yake ni kwamba wewe huna maslahi ya Zanzibar katika moyo wako, una maslahi yako binafsi, sio maslahi ya Zanzibar. Tumeambiwa katika utetezi baada ya hoja zetu za Nungwi kwamba eti mapato ya, za, ya uwanja, uwanja wa ndege wa Zanzibar yameongezeka baada ya kuletwa kwa kampuni walioileta na kuipa ukiritimba katika uendeshaji wa, wa, uwanja wa ndege, na tukatajiwa kwamba kuna mabilioni ya fedha ambayo yamepatikana robo ya mwisho ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Mimi nimelelewa na waungwana Ujiji kule, siwezi kumwita kiongozi muongo, lakini viongozi waepuke kudanganya ili wasivunjiwe heshima ya kuitwa waongo hiyo kampuni ambayo serikali ya CCM na makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar anasema kwamba imekuja imeongeza mapato, imeanza kazi mwe, mwe, mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Hayo mapato ambayo wanasema kwamba yameongezeka, yeye mwenyewe Makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar amesema kwamba mapato hayo ni ya robo ya mwisho ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Sasa hiyo kampuni iliongeza hayo mapato lini? Imeanza kazi Januari elfu mbili na ishirini na tatu. Mapato yameongezeka robo ya mwisho elfu mbili na ishirini na mbili. Hebu Wapemba mnisaidie, naomba mnisaidie, watu ambao hawakuwepo wakati mapato yameongezeka, mnaweza mkawapa hiyo pongezi ya kuongeza mapato? Inaingia akilini hiyo? Mapato yameongezeka kwa sababu COVID imekwisha, utalii umeongezeka, mendege zimeongezeka na waliokuwa wanazihudumia hizo ndege ndio hao mnaowafukuza. Unasemaje kwamba kampuni mlioileta kinyemela na kuipa Ikiritimba imeongeza mapato wakati kazi imeanza Januari, mapato yameshakusanya? Ndio maana tunasema ni muhimu sana viongozi kujitahidi kuwa wa kweli. Lakini niwaambie wananchi wa Pemba, kwa niaba ya wananchi wote wa Zanzibar hiyo kampuni ambayo imepewa hiyo kazi na kuwafukuza makampuni ya Kizanzibari katika kuhudumia mizigo uwanja wa ndege wa Zanzibar, yenyewe inalipwa kila mwezi shilingi milioni mia moja na sabini kila mwezi, eti ada ya kuendesha uwanja hizi fedha wanalipwa kwa kuendesha, yaani management ya nini? Mamlaka ya uwanja wa ndege Zanzibar inafanya nini sasa? Manake Zanzibar sio nyewe peke yenu mna uwanja, hata sisi kule Tanganyika tuna uwanja, uwanja wa Dar es Salaam, uwanja wa Kia. Hamna hiyo ya serikali kuilipa kampuni binafsi kuendesha uwanja. Serikali inatoa mkataba kwa kampuni kampuni inafanya huduma, kampuni inailipa serikali. Nyie Zanzibar, serikali yenu inailipa kampuni binafsi shilingi milioni mia moja na sabini kila mwezi kuendesha uwanja, kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imeshindwa hata kuendesha uwanja, imeita kampuni ya kigeni kuja kuiendesha uwanja, alafu inailipa shilingi milioni mia moja na sabini kila mwezi haya tuyakalie kimya. Amtuambie, nyinyi ndio wapiga kura wetu, ndio wanachama wetu, twambieni watu wa Pemba, tuyakalie kimya haya. Wangapi wanasema tusiakalie kimya, tuendelee kusema? Asanteni sana. Na hii ni moja ya jambo ambalo tunataka mamlaka za ukaguzi, mamlaka za uchunguzi Zanzibar, eka na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wakague, kwa sababu kwa taarifa tulizo nazo hizi milioni e, mia moja na sabini yani dola elfu sabini kila mwezi zinakwenda kwenye mifuko ya baadhi ya viongozi wa Zanzibar. Tunataka serikali ya Zanzibar itoke hadharani ieleze kwa nini watu hawa wanalipwa, kwa mkataba gani, kwa kuendesha nini, na kama wakishindwa kueleza, ZAECA wachukue hatua zinazostahiki. Ndugu zangu wananchi wa Pemba, tuliwaeleza pia kwamba kwa mujibu wa sheria sheria za Jamhuri ya Muungano na sheria za Zanzibar. Kampuni yeyote inayofanya kazi kama hizo katika viwanja vya ndege hapa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni lazima umiliki wake angalau asilimia thelathini na tano uwe ni umiliki wa Watanzania, yaani wazao kwa hapa Zanzibar Wazanzibari. Sisi tunajua kwanza hiyo asilimia thelathini na tano yote inamilikiwa na Watanzania, kuna wageni. Kwa hiyo sheria yenyewe inakuwa imeshavunjwa na tunajua, na serikali ya Zanzibar inajua, tunajua. Lakini pili, tunajua kuna watu dubious ambao hawana hili wala lile, unakuta ndo anamiliki kampuni ambayo inapata mabilioni ya fedha. Na tunajuana sisi Watanzania namna ambayo viongozi wanatumia watu kwa ajili ya kutengeneza makampuni kujipa faida zao, tunajuana. Sasa tunachokitaka ni kitu kimoja tu, mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar ifuate sheria, iruhusu ushindani, ili watalii wanaokuja Zanzibar wapate huduma bora. Hatutaki sisi kudig nani ana nini nani ana nini. Tunachokitaka sisi sheria ifuatwe, pasiwe na kampuni moja inayopendelewa dhidi ya zingine. Manake tumeambiwa kwamba eti Kampuni iliyokuwa inafanya kazi pale airport imekuwepo toka wa enzi za Salmini, enzi za Amani Karume, enzi za Dr. Sheni mpaka sasa. Mi nilicheka. Dr. Sheni alikuwa ACT? Dr. Sheni alikuwa ACT? Si ni CCM? Amani Karume alikuwa ACT? Si ni CCM? Dr. Shein alikuwa ACT, Dr. Salmini Amur alikuwa ACT, si wote hao ni CCM? Sasa hayo mambo yao ya CCM wenyewe kwenye yanatuhusu nini sisi? Sisi tunachokitaka ni sheria ifuatwe basi, au sio? Tuna la ziada? Hayo mambo wakamalizane wenyewe CCM. Maana yake unashangaa sana kuona makamu mwenyekiti wa CCM anasema ah, walioharibu ni CCM Salmini, ni CCM Amani, ni CCM Sheni. Ala, walikuwa ACT hao, walikuwa ACT hao. Angesema walioharibu ni sefu Sharifu, ni Jumaduni Haji, ni Mansuri Yusuf Himidi, ni Othmani Masudi sijui ni Jusa, sijui ni nani, tungesema labda, lakini wanavuana nguo wenyewe, si ndio? Sasa sisi inatuhusu. Tunachokitaka sisi ni haki, sheria zifuatwe, na sheria zikifuatwa hakuna malalamiko. Na tunachokitaka sisi ni viongozi kusema ukweli hoja ya mapato sio ukweli. Mapato yamekusanywa robo ya mwisho, kampuni wanayoisema haijaanza. Lakini pili, tunataka ukweli. Fedha wanazolipa hiyo kampuni milioni mia moja na sabini kila mwezi ni za nini? Zinakwenda wapi? Kwa utaratibu gani? Mbona Swissport hawalipwi Dar es Salaam? au KIA au uwanja wa, wa, wa Mbeya. Kwa nini iwe uwanja wa Zanzibar tu? Tunataka ukweli wa masuala haya, na kamwe hatutakaa kimya mpaka ukweli ufahamike, au sio? Tukae kimya? Tusikae kimya? Tuendelee kufukunyua? Tusiendelee? Tuendelee kusema? Tusiendelee kusema? Na hiyo ndio wajibu ambao tumeachiwa na ndio hosia ambayo tumeachiwa na Mwalimu Seif. Lazima tuendelee kusimama na watu. Wajibu wa viongozi sio kukomesha watu, wajibu wa viongozi ni kusaidia watu. Mimi nikiwa kiongozi nikamkuta mtu wangu ana shida, ana changamoto, nitasaidia aondokane na hiyo changamoto na sitamkomesha eti kwa sababu aliletwa na Amani Karume au aliletwa na Sheni au aliletwa na, na Salmini Amuri. Kwani hao hawakuwa Wazanzibari? Huyo mtu sio Mzanzibari? Tuachane kabisa na porojo za namna hii. Tunachokitaka serikali ya Chama cha Mapinduzi na makamu mwenyekiti wao wa Chama cha Mapinduzi waheshimu sheria, wafuate sheria, waruhusu ushindani, wasuzuiwe watu, wasuzuie watu. Kama kuna mtu anatoa asilimia kumi na mbili, mwambie huyu mwingine watano aongeze. Ushindani unaleta faida na mambo mengine yataendelea kusemwa zaidi. Ninajua kuna watu wanaendelea kufuatilia mambo haya. Tunachokitaka na ninachowaahidi kwenu nyinyi, tutaendelea kusimamia haki na kamwe hatutaacha kusimamia haki. Jusa amewasomea hapa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu shirika la mfuko wa akiba ya wafanyakazi yaani Zanzibar Social Security Fund, na ameeleza kwa urefu kabisa hapa, lakini kuna jambo moja ameliacha ambalo nitasaidia kuwaonyesha pia mambo hayo ya uwekezaji wa ZSSF ambayo hayanufaishi wafanyakazi wa Zanzibar. Kuna nyumba zimejengwa Mbweni na ZSSF, mabilioni ya fedha. Nyumba zile mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amekuta kuna nyumba tatu zimechukuliwa na wafanyakazi wa Ikulu ya Zanzibar na wamegoma kulipa shilingi milioni mia saba. Ipo kwenye ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Sasa tunaposema kwamba uchunguzi ufanyike kwenye mambo haya, sisi haturopoki tu, tunatumia rekodi za serikali yenyewe na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Ni taarifa ambayo ipo wazi, ipo wazi, kila mtu anaweza kuisoma popote pale duniani. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kasema kuna nyumba katika hizo nyumba, nyumba tatu zimechukuliwa ZSSF wanapofuatilia watu walipie zile nyumba, wanaambiwa hapana, wanakaa maafisa wa Ikulu, kwa hiyo hazilipiwi. Kwa hiyo ina maana ofisi ya rais wa Zanzibar inashiriki kulifanya shirika la wafanyakazi wa Zanzibar lisiweze kufanya kazi zake kwa ufanisi. Hili hatuwezi kulikalia kimya hata siku moja. Tutaendelea kusema, tutataka uwajibikaji, na bahati nzuri Tulivyokuwa Nungwi tuliwaagiza wawakilishi wetu waende kwenye baraza la wawakilishi waibue masuala haya tupate majibu, na wawakilishi wenu wazuri mara moja wakachukua amri ile ya kiongozi, wamekwenda wameunguruma kwenye baraza la wawakilishi, na mwendelee kuunguruma zaidi wawakilishi. Ndio, ndio kazi yenu, mko wachache, lakini ni lazima kuhakikisha kwamba tunakaa na watu, tunalinda maslahi ya watu. Naomba nimalizie kwa mambo mawili tu ya mwisho. Moja, Zanzibar ina faida moja kubwa. Mna Wazanzibari wengi ambao wako nje ya Zanzibar, ama wawe bara au wawe Middle East au Ulaya. Chama chetu kinasimama na Watanzania na Wazanzibari wote walio wanaoishi nje wanaitwa diaspora, kuhakikisha wanapata haki zao za kiraia ndani ya taifa lao. Msimamo wetu ni kuruhusu uraia pacha. Mtu yoyote mwenye nasaba na Zanzibar, mwenye nasaba na Tanzania ana haki ya kuendelea kuwa na uraia wa Tanzania, ana haki ya kuwa na haki zote za kiraia hapa Zanzibar. Kwa tunataka tuwaambie ndugu zetu walioko nje, chama ambacho kiko mstari wa mbele bila kutetereka kutetea haki yao ya uraia wa nchi wenye nasaba nayo ni ACT Wazalendo. Waendelee kuwa karibu na ndugu zao wenye uwezo, waendelee kuleta sadaka kwa ndugu zao, lakini ACT Wazalendo itaendelea kuwapigania mpaka haki zao za uraia ziweze kupatikana. Mwaka elfu mbili na moja tulipata dhahama ya watu wetu kukimbia, wengi walikimbilia Shimoni kule Mombasa, Kenya lakini wengine walisogea mbele zaidi, maki walipelekwa kwenye kambi za wakimbizi, kambi ile ya Dadaab na baadaye wakaingia Somalia, na kuna familia za Wazanzibari wa kutoka Pemba wengi ambao wako Somalia. Tunaomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliangalie suala lao, wanataka kurudi nyumbani na wameshaandika barua Wizara ya Mambo ya Ndani. Tunaomba jambo hili serikali ya Jamhuri ya Muungano ilishughulikie kwa sababu hawa hawakuondoka kwa kupenda, waliondoka kwa sababu ya mauaji yaliyofanyika mwaka elfu mbili na moja. Ni muhimu sana kuwawekea mazingira mazuri, waweze kurejea nyumbani, waweze kushiriki katika mabadiliko makubwa ambayo tunakuja kuyafanya katika, eh, katika nchi yetu. Mwisho kabisa Ndugu zangu, toka mfumo wa vyama vingi umeanza, wananchi wa Pemba, wananchi wa Zanzibar, kama ambavyo imeelezwa na makamu mwenyekiti wa chama chetu bara, dada yetu Dorothy, mmekuwa mstari wa mbele kupigania mabadiliko katika nchi yetu. Mmekuwa mkishinda chaguzi na kuibiwa chaguzi hizo ninawaomba msikate tamaa, msikate tamaa. Sisi viongozi wenu usiku na mchana tunajadiliana mikakati ya kuhakikisha tunafika kwenye safari yetu, na hata ikitokea mmoja wetu Mwenyezi Mungu akamchukua, waliobakia wanaendelea na safari ninachofanya nacho nachofanya hapa ni kuatia moyo. elfu mbili na ishirini na tano haiko mbali. Viongozi wenu tunajua changamoto zote zilizotokea nyuma, na baadhi tumeanza kuzipatia majawabu. Tunawaomba mkae tayari kwa mabadiliko. Tusisubiri kampeni za uchaguzi ili kuhakikisha tunajiandaa kisaikolojia. Tuanze sasa. Kama tunataka Zanzibar mpya, Zanzibar moja yenye mamlaka kamili ipatikane ifikapo elfu mbili na ishirini na tano, ni lazima sasa tuamke sasa hivi, sio mwakani, sio elfu mbili na ishirini na tano tuamke sasa hivi. Dhamira ya ACT Wazalendo iko wazi, imebeba matumaini yenu nyote. Kwa pamoja tuachane na kukata tamaa. Tunajua watu wameumia, watu wamepigwa, watu wamepoteza maisha, lakini hiyo haitoshi kutufanya tukate tamaa. Tunapaswa wote kwa pamoja mimi nawapaga mfano mdogo sana. Mmemwona hapa Nasoro amekuja kuzungumza na nyie. Mmemwona hapa ndugu Ismail Jusa amekuja kuzungumza na nyinyi. Hawa watu wana makovu. Nasoro alitekwa, aliwekwa sehemu haina mwanga siku ishirini ametoka, hawezi kutembea, anasimama hivi, lazima ainame kwa vipigo alivyopewa. Kiongozi wa kitaifa angekuwa ni mtu mwingine, angekata tamaa, angekimbia hata nchi kusema sitaki tena mimi. Lakini huyu hapa Nasoro, hii inatakiwa kuwaonyesha kwamba viongozi wenu hawawezi kuwaacha. Kwa hiyo mwinuke. Ismail yule amefanyiwa operation, tumepeleka Nairobi kufanyiwa operation, kapigwa kwa lengo la kumuua. Leo hii anatembea. Ismail alikuwa kijana, anakimbia, anatembea, anavuta mguu, amekuwa mlemavu wa kudumu wa mguu. Angekuwa mtu mwingine angekimbia. Ismail anaweza kwenda nchi yoyote ile kui, yoyote ile kuishi. Yuko hapa ni kuwaonyesha kwamba viongozi wenu sio viongozi ambao kwenye changamoto wanakimbia, ni viongozi ambao kwenye changamoto wanakaa na nyinyi, wananchi wa Pemba, wananchi wa Zanzibar, ondoweni kukata tamaa. Tumewaletea Zanzibar mpya, Zanzibar moja, mamlaka kamili. Sote kwa pamoja tuiimbe, tuikariri, tuihifadhi, tujipange kwenye matawi yetu, kwenye wadi zetu, kwenye majimbo yetu, kwenye mikoa yetu, tuhakikishe elfu mbili na ishirini na tano tunafanya mabadiliko yanayotakiwa katika nchi hii. Tunaongoza serikali, serikali ambayo itakuwa ni ya Wazanzibari wote. Tunaimarisha maridhiano, tunaibadilisha Zanzibar na kuanza safari ya Zanzibar mpya. Safari hiyo haiwezi kupatikana kama watu wamekata tamaa. Mmekata tamaa? Mmekata tamaa? Wangapi wanasema tunaendelea na safari? Onyoshe mikono. Nawashukuruni sana, asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.